Kolejny bunkier w miejscowości Pisz, punkt oporu na trasie historycznej. No i ten bunkier wygląda tak. Jakaś betonowa konstrukcja przykryta w tej chwili ziemią Jeszcze raz widok na wejście do bunkra w lesie koło miejscowości Pisz, ulica Olsztyńska. To wygląda mi jakieś na jakieś umocnienia przeciwczołgowe, czy coś w tym stylu. Wszystko w kompleksie bunkrów koło miejscowości Pisz. niestety roślinność zrobiła swoje jeszcze raz fragmencik schronu dla jednej drużyny piechoty nie wchodzę już do środka ale tak to wszystko wygląda Pisz ulica Olsztyńska jak jesteś amatorem takich oglądania fortyfikacji. Na pewno jest to miejsce do odwiedzenia dla Ciebie. Chociaż jest troszeczkę oddalone od centrum miasta. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia, 10 lipiec 2014 rok. Jeszcze raz wejście do schronu biernego dla jednej drużyny piechoty koło miejscowości Pisz. Parę metrów dalej był identyczny schronik. Jeszcze pamiątkowa fotka. I wracam do domku. Jeszcze jeden schron w miejscowości Pisz. Schron bierny dla karabinu maszynowego. Przypuszczam, że od strony ulicy też coś można zobaczyć i wszystko jest jasne tutaj było w tamtej części chroniło gniazdo karabinu maszynowego tegoż to schronu jeszcze cykwotka. I niestety muszę szukać swojej małżonki.